Finalmente é sábado, que horas são? São quase 11, a tempo do terceiro treino livre e finalmente posso ver, porque ainda não vi nenhuma sessão de treinos. Nenhuma. Nem no, na quinta, nem ontem, nem hoje de manhã não vi Fórmula 2, nada. E entretanto, uh, Mel, queres trabalhar? Ah, já deu. Oh, Toto! Olá, bom dia. Hum, outra vez? Será que tenho que ligar para o meu? Ai, por favor, trabalha. Ai, o que é que eu fiz a Deus? Piso, tu pagaste a conta da Mel. Pagaste a conta da Mel. É que não dá. O que é que se passa? Hum? Ai, o carro da McLaren é lindo. Eu não sei porque é que disse que não gostava no início. Ora bem, eu não disse que não gostava. Eu disse que eu gostava das cores. Não gostava era das linhas. Nós já tivemos alguma espina. Acho que não, pois não. Ai, não ponham este ângulo de câmera, eu odeio. Ai, uma ansiedade que me dá. Aquela câmera na asa. Ai, Jesus. Pertinho do chão. Ah. Oh, vê, ele vai em frente, assim cortas caminho. E ganhas uns segundos, pá. Nos treinos ninguém, ninguém te vê. Os Ferraris estão-me a dar tanta esperança. Ai Jesus, ai Jesus, o Lando atrás do Leclerc. Ai Jesus. Outra bandeira amarela. Diz o que é que tu achas que é? Não. Bri. Mal educado. Ui. Oh, Latifi. Pronto. Oh. Oh, bandeira vermelha. Vocês não querem é fazer mais nada. O meu sonho, eu nunca vos disse, mas o meu sonho é ser polícia e sinaleiro eu acho que tem os moves certos. Estás bem? Oh, ainda lá, sai do... Estou nervosa. <laughs> Eu quero polo para, para o Leclerc. Vê, mãezinho, ó, ó, para pôr os três. Hã? Hã? Deixem passar o Ricardo. Até eu falho a pesagem <laughs> todas as semanas. Não! Não, não, não vais atirar o... Não. Não. Ah, até ele passa ao Q2. 3 milésimos, o Charles passou esta. Jesus, o Sainz tirou 2 décimos. Ui, ui, ui, ui, ui. Vem. Vum, vum, vum. Curva apertada. Ah, apanha aqui trânsito. Imagina, vamos no Q2. Ia Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Ai.

Pronto, olha, pronto. Queres ver Pronto. Ai, ai, ai. Bom, olha, olha, olha. olha. Sai, sai. Mas já estava em terceira. Pronto, agora fica assim até o final da corrida. Podemos passar já para o fim. Acho que sim, acho que dá. Põe, pega aí no comando. O Ricardo tem que subir. Tira lá os dois primeiros da frente. A que volta é que vocês acham que o Verstappen vai eh, dar... Eh, dobrar o mazapina. Eu, eu, eu digo à volta 24. A few moments later. Olha o Schumacher! Ah, ali a passar. Eu como do cacota, eu como sim. Deixa o Beto em paz. Ávido! Parou agora. Foste tu que foste pegar no teu telefone quando perdemos o Hamilton a ir às boxes. Olha, entra. é <laughs> olha o Mete lá em cima, em terceiro. Afinal, Coitado. há muitas Olha nós também. Coitado, olha. Não entra, não. Não Foi mais alto. É olha, se nós tivéssemos perdido isto. vai, vai, vai, vai, vai. vai. Não, não Será que vão dobrar lá Milton? Isso é que é. não, não sou má, mas ali em quinto lugar. É. é, é, é a maior surpresa. Mas também está em terra de ninguém, 24 litros para trás. O que é que há cá em casa para eu comer? Ah, arroz? e seita. E arroz. Boa, seu. Muito bem. Muito bem, Sainz. Sainz, também merece. É Ai, não, calma, ainda não, não passou, ainda não passou, ainda não passou. Yes! Ai, agora é que vai ser. Agora é vai ser a dieta. Ainda tens de continuar a banana. Já ia embora, já ia embora. Max, Max, Max, super Max, Max. Olha aquele! Olha o colchão. Não, Charles. Oh, que giro, agora embora. Chupa lá. Fica comigo. Ali,